Also es gibt ja Menschen, die sagen, das Corona kommt, das wäre schon sehr gut, aber die Menschen sind noch gar nicht reif dazu. Die können ja gar nicht mit Freiheit umgehen. Die müssten zuerst lernen, frei zu sein, in einen Freiheitskurs gehen oder in die Freiheitsschule gehen. Und erst dann, oder, könnte man ihnen auch ein Grundeinkommen geben. Ich denke, es ist verkehrt. Ich hoffe, dass es ein verantwortungsbewussteres Verhalten begünstigt. Die Anzeichen, die wir haben, sprechen auch dafür. Aber es ist klar, dass ein Grundeinkommen mit den Menschen, wie sie sind, funktionieren muss. Ja? Sonst haben wir ein Problem. Also wenn wir vorher die Gesellschaft verändern müssen, um ein Grundeinkommen einzuführen, um dann die Effekte zu haben, äh, die wir das Grundeinkommen erst befördern wollen, hätten wir ein Problem. Ja? Also es muss tatsächlich an den jetzigen Verhaltensweisen, auch an den Denkweisen, auch an den ökonomischen Abwägungen der Menschen anknüpfen, wenn man es einführt, ähm, weil sonst würde man nie über diese Schwelle kommen. Das ist eine ernstzunehmende Frage ob man heute ein Grundeinkommen einfach so einführen kann oder ob ein Grundeinkommen nicht von äh, Bildungsmaßnahmen, anderen Fördermaßnahmen, gesellschaftlichen ähm, Hilfsangeboten begleitet sein müsste. Ich würde es nicht nur auf die Frage der Bildung zurückführen, sondern würde das an eine Reihe von Bereichen zusätzlich festmachen. Schul oder Gesellschaft äh, oder äh, was wie er, welche Informationen, welche äh, Ideologie oder wenn ich breitere Sinne sage, wie er aufwachsen ist, ne? äh, das entscheidet. Freiheit ist ja letztlich dann das Ergebnis. Wenn man das Grundeinkommen wirklich mit allen Fasern lebt, dann ist man frei. Mit dieser Freiheit muss man erstmal lernen, umzugehen. Ähm, und das heißt, Verantwortung für dein Leben selbst übernehmen. Man bekommt im Prinzip einen Vertrauensvorschuss Vorschuss vom Staat oder von der Gesellschaft vielmehr. Man bekommt Geld, ohne etwas zu leisten und ist trotzdem dann angehalten, weiterhin zum Nutzen der Gesellschaft weiter zu arbeiten und zu handeln und Leistung zu erbringen. Und natürlich ist es jedem freigestellt, dann in dem System, sagen wir, nicht mehr zu arbeiten, weniger zu arbeiten, ineffizienter zu arbeiten und sich als nützliches Glied der Gesellschaft aus der Kette herauszuziehen. Jetzt gibt es so einen schönen Spruch von Freier vom Stein, der heißt Zutrauen veredelt den Menschen. Ewige Vormundschaft hemmt seinen Reifen. Grundeinkommen ist eigentlich das Zutrauen in den Mitmenschen, dass er dann anfängt, sich seiner Fähigkeiten zu besinnen und tätig zu werden. Daraus wächst dann vielleicht Vertrauen, aber es ist ein Zutrauen. Ich hm? gebe ihm das Zutrauen. Und Grundeinkommen heißt eigentlich, ich traue dir was zu, zeig mal, was du kannst. Ähm, das Grundeinkommen ist ein Werkzeug eigentlich, mit dem diese, diese Freiheits- und auch dieses äh, Bewusstsein für die Freiheit, mit dem sich das entwickeln kann.